ॐ नमः अग्रशयानि शासले सङ्गे सोहा तुम रिदि कर्माला हो आयाम राम काम तुम शासले सङ्गे सोहा

M-ma-chung-he-ting-do-ree-ra-bri-thun-dang. Ling-she-ling-deng-chi-na-deng-chen. n de jen ba che wa cha ja di ta ki lang pu lo she so so m ma ting do ree ra bri ling she ling deng chi na deng chen NILDE KYEN PA CHE WA THAGYAN DE DAGYI LO LANG BOLO SHESO SO NMAN CHUNG YI DING DU RI RAB RI DING DANG DING SHI LING DING CHIN NANG DO HYEN CHEN NILDE SO